သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်လကောလာဇန်14ရက်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဝတိရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဥကျော်ကြီးတော်ဆွဆွဝင်းသာမောင်တော်မြင့်ဝါတိုးတရစိတ်ရှိရဏဆိုင်မိသားစုနှင့်ဒေါက်တာကျော်မင်းဒေါက်တာနန်းလွင်လွင်အောင်သားမောင်ကျဲစင်လင်းထက်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော် လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း21တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့် နာထမိညာကျိရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချိန်သိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါ အတိဒုက္ခရာနိဥ္စာ အသက်ချစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇလိဆွန်ရင်ကြီးဟုကျတိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့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 နမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း21ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်12ဝါမြောက်ဝါဆိုဝါကပ်ဖို့နီးလာတဲ့အခါနာလာဆိုတဲ့ဧကနာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကနေပြီးတော့ ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးခေရီတစပြီးကြွချီခဲ့တာဝေရင်စာဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်သွားလောကသားတို့အတွက်ဒေသစာလီအရာဒေသများကိုလှိတိကြွသွားခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားမြတ်စွာတပည့်တော်ကတွေခြံရံရဲ့ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ခီးထွက်တာ အထေရာဆရာကြီးတွေကဥပမာပေးထားတာရသော်ဘုရားဟာခရီးဒေသဆရာကြီးကြွသွားတဲ့အခါတကယ်ကိုတန်မိုးရှိတဲ့ယရဏဒုတ်ကြီးတွေလမ်းကိုချပေးသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့ဆုံစည်းလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ကုသိုလ်ထူးကိုစီးဖို့အထောက်လိုက်ရလို့ဘဝအတွက်များစွာအကျိုးရှိသွားများစွာအကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်များပြားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးလိုက်ရတာနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုနားလည်ရတဲ့အခါမှာလည်းအသည့်တွေတိုးပွားလို့မင်္ဂန်တဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုရှောင်လန်းခွင့်နေရတယ် အဲ့ဒါလို့တရားရရဲ့အကျိုးကိုရည်မြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာထဲမှာသတင်းသုံးနေလေးမရှိဘူးမစ္စည်းမဒေတာလို့ဆိုတဲ့အဝဝိုင်းထဲမှာတမျိုးကတမျိုးတနယ်ကတနယ်တရွာကတရွာဆိုတာလို့ဝါရင်းသုံးလမှသာနားပြီးတော့ခီးဒေတာစာရီကိုကြွသွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါစကြုံမျိုးရဲ့တောင်ဘက် ရာဇဂုံမြို့ကိုရံပတ်ထားတဲ့တောင်တန်းကြီးရဲ့တောင်ဘက်လွင်ပြင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒက္ခိဏဂီရီကနေပြီးတော့ဝါကျွတ်ကလာကနေစခရီးထွက်တာဝေရင်ဇာဆိုတဲ့မြို့ရောက်သွားတယ်ဝေရင်ဇာဆိုတဲ့မြို့ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုချမ်းဆောင်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိတဲ့ထဲမှာသမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့ အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝေရဆိုတာယန္တုစာဆိုတာဖြစ်တယ်။ယန္တုဖြစ်သွားတဲ့နေရာလို့ဆိုတော့950ဇတ်ထဲမှာဘုရားမြတ်စွာအလောင်းနဲ့ဒေဝရအလောင်းတို့ဟာရွယ်ကုန်ဒီဘဝမှာစတင်ဆုံစည်းကြတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲဒီဆုံစည်းတဲ့အခါမှာ ရွှေခွက်ကြီးမရလိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေဝရအလောင်းကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပေါ်မှာရံညိုးစတင်ဖြစ်တဲ့နေရာဟာဝေရင်စာလို့ဒီလိုလဲဝေရံဇာယတိအဋ္ဌာတိဝေရင်စာဆိုတဲ့စကားလုံးရဝေရဆိုတာရန်သူစာဆိုတာစတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတော့သို့တော်ဒီတမိုင်းကြောင်းဟာအလွန်ရှည်လျားတဲ့တမိုင်းကြောင်းဖြစ်လို့ ဝေရင်စာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြံဖန်ပြီးတော့လည်းဖွင့်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိရဇဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေရင်စာဆိုတဲ့ရွတ်တည်တဲ့နေရာဟာစိတ်လန်းဆူပြေပြီးတော့နေတဲ့အရာဖြစ်လို့ဖုံမထူတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့မြုံမုံနေကင်းစင်ပြီးတော့ တန့်စင်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရစမြုံမုံနေကင်းစင်တဲ့ဒေသလို့ဒီလိုလဲအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းကတော့လက်ရှိအနေအထားတစ်ခုကိုပေါ်ပြပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အတိပ္ပယ်မျိုးရောက်တယ်ပေါ့။သို့တော့ဝိရဇာဆိုတာထိုခေတ်ကခေါ်တဲ့မျိုးရဲ့နာမည်တစ်ခုပဲဒီလိုပဲမှတ်သားကြရမှာ နာမည်ပေးထားတယ်လို့မှတ်အဲ့ဒီဝေရင်စာမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေရင်စာမြို့အနီးမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့တမပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတမပင်ကြီးမှာထင်းထရှားရှားတမပင်ကြီးကကြီးလွန်းတော့တမပင်ကြီးရဲ့အခေါင်းကြီးကလည်းအမတမကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့နလေရုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထင်ရှားတယ်တဲ့ တနည်းအားဖြင့်ကတော့အဲ့ဒီဓမ္မပင်ကြီးကတော်ထဲမှာအချီးဆုံးလူလူလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတဲ့ဓမ္မပင်ကြီးအိုးဆိုင်ဆိုင်ကြီးအဲ့ဒီဓမ္မပင်ကြီးကိုနလေရုလို့မြည်ရတဲ့ဒီလူကြီးကနေပြီးတော့အုပ်ဆိုးထားတယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုတယ်လောကလူတွေဟာဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးမပေါ်ထွန်းခင်ကကြီးမားတဲ့တပည့်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ တကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေဘလူတွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတာဒါထုံးစံလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကအွန်တန်ကြီးတဲ့တပည့်ကြီးတွေမတို့ရဲမထီရဲလေးစားကြကိုးကွယ်ကြလူတွေကနာမည်ပေးထားတာလည်းဖြစ်မှာပဲနလေရုဆိုတဲ့ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးသို့မဟုတ်ဘုံမစိုးနတ်ကြီးဘလူကြီးအုပ်စိုးတဲ့တပည့်ကြီးလို့ အဲ့ဒီတပည့်ကြီးကအရေးအာဝါဒအလွန်ကောင်းပြီးတော့နေတာအဲ့တော့ဓမ္မပင်ပေါက်တဲ့နေရာလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအိုးဆိုင်ဆိုင်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအညာဒေသမှာဆိုရင်ဓမ္မပင်တွေကအလွန်လှတယ်မိုးများတဲ့အောက်ဒေသမှာဆိုရင်ဓမ္မပင်ကြီးတွေကရှည်ပြီးတော့ရိမ့်ရွဲ့နေလို့မလှဘူးအညာဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပင်ကအုပ်ဆိုင်တိုင်းနဲ့ဓမ္မကို အညာမြေနဲ့တမာဆိုတာလိုက်ဖက်တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အညာမှာပေါက်တဲ့တမာပင်ဟာအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အလွန်ကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့တဘာဝကိုပါလေအုပ်ဆိုင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝေဒင်စာဟာလည်းပဲမိုးကောင်းတဲ့ဒေတာဖြစ်ပုံမရဘူးအညာဒေတာလို့ပူပြင်းတဲ့ tropical zone လို့ခေါ်ရမယ့်နေရာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် ဒါကြောင့်လို့ကြီးမားတဲ့ဓမ္မပင်ကြီးတွေရှိတယ်လို့ဒါကစဉ်းစားကြည့်တာပါနော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိရိစာကြွတဲ့အခါမှာဘုရားအကြောင်းကမရှိတဲ့နေရာဆိုရင်တောထဲကတစ်ပင်ရင်းတွေမှာတရင်သုံးတွေရှိကြတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားဒေသစာရီကြွတဲ့နေရာတိုင်းလိုလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတရင်ဟာ တနေ့လုံးဒေသတစ်ခုလုံးမစ္စည်းမဒေသကြီးတစ်ခုလုံးဟာလွှမ်းမိုးပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးသတင်းကြားထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ခုံသတင်းတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခါရှားရှားရသော်ဘုရားကြွလာပြီဆိုရင်နေစရာတွေအဆောက်အဦတွေဆိုတာအစနစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့သို့တော့ဒီအဆောက်အဦတွေဆိုတာလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်ထားတာတော့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ် လာရင်းတထေးတို့လိုစနစ်တကျစောင့်တာကြောင်းမျိုးဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်တမိုးရင်းမှာနေထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးလို့ကောင်းတဲ့အဆောက်အဦတွေလည်းတော်တယ်မှာဆောက်ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစဉ်သင့်သတင်းသုံးစရာနေရာတွေဟာတပင်တောတောင်တွေအနီးမှာကမ္ဘာထမ်းကျောင်းဆောင်တွေလိုကျောင်းဆောင်လေးတွေအစဉ်သင့်ဖြစ်နေပုံရတယ် အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဝိရိဒပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာဝိရိဒမြို့နဲ့ခလန်းလန်းနလေရုဆိုတဲ့အုပ်ဆိုင်နေတဲ့တမပင်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့သတင်းဟာချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားတယ်ပြန့်နှံ့သွားတော့ဝိရိဒမြို့ကလူတွေဟာဟောအုံကြက်ကြက် အလူရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ဖို့တွေ့ဆုံမှုထွက်လာကြအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အထဲမှာဘသူပါတော့ဆိုဝေရဇာမြို့ထဲမှာထင်ရှားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဥဒယဆိုတဲ့ပုံနာကြီးလေးပါလာတယ်။စာပေကျမ်းကထဲမှာတော့သူ့ကိုဝေရဇာပုံနာလို့ပဲနာမည်ပေးထားတယ်။ဒါကတော့မှတ်တမ်းတင်တဲ့သဘောပါပဲ။သူ့နာမည်ကတော့ဥဒယလို့ခေါ်တယ်။ဝေရဇာမြို့မှာနေတာဖြစ်သောကြောင့် ဝေရင်စာမြို့သားဥရယပုံနာလို့ဒီလိုခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့သူကတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတယ်သို့တော့အသက်အရွယ်ကြီးလာပြီသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကဘာရှိလဲလို့ဆိုရင်လူတွေဟာတဦးနဲ့တဦးအသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ရှင်ခုနဝုဒိဝရဝုဒိဆိုတာလို့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံသိလေးစားရမယ်။ လာတယ်ဆိုရင်နေရာကထပြီးတော့ကြိုရမယ်နော်နေရာထိုင်ခင်းပေးရမယ်အယုသိပေးရမယ်ဆိုတာဒါသူခံယူချက်ရှိပြမနာတွေပုံနာတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းဒီလိုပဲအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပြမနာကြီးတွေလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာကထပေးကြမတ်တရကြတယ်မတ်တရပြီးတော့ခီးဥကျူဆိုကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာ ပစ္စုထေတိပစ္စုထာတိကျွတ်တင်ပြီးတော့ထိုင်းနေတဲ့နေရာကနေထပြီးတော့ကြိုးဆိုကြတာလို့ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့ကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတည့်ရက်ပေးကြတယ်လွတ်တော်ထဲမှာလည်းပဲလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဝင်လာရင်တော့မတည့်ရက်ပေးကြတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့မတည့်ရက်ပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပစ္စုထာတိလို့ခေါ်တယ် မတရားပေးကြတယ်အာတနိနနိမတေတိဆိုတော့အစင်းနဲ့နေရာမရှိရင်လည်းပဲကိုယ့်နေရာကိုပေးကြဖယ်ပေးကြအလေးပြုကြတယ်ဆိုတာဒါကြီးတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိုက်နာဆောင်ရွက်လိရှိကြတယ်အယုသေးပေးကြတဲ့ထုံတန်းစင်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်ကြီးနုံတို့သာလာတွေ့တာတရင်ကြီးနုံတို့လာတွေ့ပြီမဲ့လို့ဝေရိဇာပုံနာကြီးကဖျားစီရောက်တဲ့အခါသူကအသက်တော်တော်လေးကြီးနေပြီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီချိန်မှာသက်တော်90 90လို့ဆိုပြီးမဲ့လို့မင်းသားလည်းဖြစ်တယ်ရွရည်ဆင်းကလည်းအတမတောင်းတောင်းတင်းတင်းဆိုးဆိုးပြေးပြေးဆိုတော့ဟော30အရွယ်လောက်ပဲထင်ရမှာပေါ့ အဲ့ဒါလို့ချောမောလှပပြီးအလွန်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပြည့်ဝတဲ့ဘုရားလောင်းသူတို့မျက်စိထဲမှာတော့ငယ်ငယ်လို့ပဲထင်တယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီချိန်မှာတက်တော်90ရှိနေပြီပေါ့တက်တော်90ဆိုတာပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးနဲ့ရုပ်အစင်းဟာလူပြိုနေစေပဲရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကြီးတဲ့အုံနာအိုကြီးတွေလူအိုကြီးတွေကအောက်ကထိုင်ပြီးတော့ respect ပေးနေတယ် လေးစားသမှုပြုနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘသူ့ကိုမှလေးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ခတ္တိကြီးထိုင်နေတာကိုသူစိတ်ထဲမှာမနှစ်မြို့နော်သူလာတော့လေထပြီးတော့မကြိုဆိုဘူးဆိုမကြိုက်ဖို့တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ပုံသားရဘုရားနာလဲရောက်ရောသူဘာပြောတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယံတွေးတဲ့စကားကိုသူအရင်ပြောတယ် ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဟာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလေးစားမှုကိုခံရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူကဘာပြောတော့ဆိုရသော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကကြွတင်ပြီးတော့သတင်းတွေကြားထားတယ်ယဟန်ဂေါရမဟာကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေလာရင်လည်းနေရာကထပေးလေးမရှိဘူးကြိုးဆိုလေးလည်းမရှိဘူးနေရာဖယ်ပေးလေးလည်းမရှိဘူးတဲ့လေးစားသမှုကိုလည်းမပြဘူးတဲ့ အဲ့ဒါသူသတင်းချထားပြီးသားငโกတဲ့သူလာတဲ့အခါကျတော့လေဖះကသူ့ဟာသူမိမ့်မိတ်ကြီးပဲထိုင်နေတယ်နော်သူ့ကိုလေးပေးပြီးတော့မပြောသူကအသက်ရွယ်ကြီးတယ်အဲ့တော့မတ်တက်ရက်ပြီးသူမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်သူကြားတယ်တဲ့နသမနောခောရမောဗျမဏီစိန်နေဝုတ်တိယဟန်ခောရမဟာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပြမနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုနော်အရွယ်ကြီးတဲ့ပြမနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုအယိုသေးလည်းမပေးဘူးခရီးဥလည်းမကြိုးဆိုဘူးနေရာလည်းမပေးဘူးလို့သူကြားတယ်တဲ့အခုလက်တွေ့ပဲတဲ့ဟုတ်သားပဲသူလာတာလည်းဘာမှကြိုးဆိုသမှုလည်းမပြုဘူးနေရာလည်းချမပေးဘူး ဘယ်နေရာထိုင်မှလို့လဲနေရာလည်းမပေးဘူးပေါ့အခုတော့လက်တွေ့ပဲငကိုတော့ကသတင်းကြားရကြတာအခုရဟန်းဂေါရမအသက်ကငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတာကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပြမနာတွေလာတာကိုအလေးမပေးဘူးဆိုတာမှတ်နေတာပဲကြားတဲ့သတင်းဆိုပြီးတော့ပြောတာတယိတံဘောဂေါရမနတ်တမ္ပဏမေဝါတဲ့ကိုတော်ဒီလိုလောက်တာဝတ္တရားချုပ်ရင်းတယ် မြတ်စွာဘုရားကနော်လူကျင့်ဝတ်နဲ့မပြည့်စုံဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကပြစ်တင်လူကြီးသူမတွေကိုမယုသေးဒီလိုပေးရမယ်လူရဲ့ထုံတန်းစင်လာရကြိုးဆိုရမှာမကြိုးဆိုဘူးနေရပေးရမှာမပေးဘူးဒါဟာဝတ္တရားပြက်ကွက်မှုပဲလူဝတ္တရားတွေနဲ့မပြည့်စုံဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုရောက်ရောက်ချင်းပြစ်တင်တယ်သူက အဲ့ဒါလို့ပြစ်တင်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်မိတ်ရှိတုံးဆိုနာဟန္တံဗြမဏပတ္တမိလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတဲ့လူတွေခြားတဲ့တယ်မပြောနဲ့နတ်တွေဗြမာတွေပါအပေါင်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာသူနေရာထပေးရမယ်လူကြိုးဆိုရမယ်လူအယုသိပေးရမယ်လူ तू မမြင်ဘူးတဲ့ ဒီမမြင်ဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမာနကြီးလားကြီးလားလို့လဲဒီလိုအောက်မေ့ကြတယ်နော်သူကြိုးဆိုပြီးတော့အလေးစားရမယ့်ပုံကူမျိုးမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘူးဆိုတာတကယ်ကိုမမြင်တာမြတ်စွာဘုရားကမလေးစားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသုတ်တန်တစ်ခုမှာတနေ့စဉ်းစားတယ်လောကမှာ လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာဟာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကငါလေးစားပြီးတော့အလေးပြုပြီးတော့နေရမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲခုခေတ်ကတော့ဘယ်သူမှပုံမထားဘူးဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်တွေဝင်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး လေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလေးစားခြင်းတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များလေးစားရမလဲလို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးဆိုရင်သူ့တဲ့သီလအရေးချင်းကလည်းတာလွန်တယ်တမာတိအရေးချင်းကလည်းတာလွန်တယ်ပညာအရေးချင်းကလည်းတာလွန်တယ်တရားဓုတရားမြတ်နေပြလည်းတာလွန်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ကြည့်တာလူလောကထဲတွေမပြောနဲ့ နတ်တီပြမာတွေတဲတောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူရှာလို့မတွေ့မတွေ့ခဲ့ဘူးအကုန်လုံးကြည့်တယ်ငါတဲ့တာတဲ့လူများရှိရှိရင်ငါလေးစားမယ်နော်သူရှိတဲ့ကိုကျင့်တရားမျိုးရှိလားဆိုတော့တိလသမารိပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလောက်မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ် အေးတရားဝါတွေတဲ့တော့ငါတဲ့ตาတဲ့လူလက်ဖြစ်မှာဆိုတာမရှိဘူးရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ငါသိတဲ့တရားကိုပဲငါအလေးပြုပြီးတော့နေမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မဟာသူ့ရဲ့လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားယူဆပြီးဓမ္မကိုအလေးပြုတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုခဲ့တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခုဒီစကားပြောတာပုံနာတဲ့လောကကြီးမှာငါတဲ့ ငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘူးဆိုတာခုနကသူရှာပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားနော်ဒါကြောင့်မမြင်ဘူးလို့ပြောငါမမြင်ဘူးတဲ့အကယ်၍ငါကနေပြီးတော့တလေးတစားသူ့ကိုအယုသေတမှုပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू မခံနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာခေါင်းတောင်ပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာခံယူနိုင်စွာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ခေါင်းတောင်ပြတ်ကျသွားနိုင်တယ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့လေးစားမှုကိုခံနိုင်ဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယုအသေးလက်ဥချီမှုကိုခံနိုင်ဖို့နေရာပေးမှုကိုခံနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားရဲ့အရေးချင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တဲ့။အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားကတလေးတစားဆက်ဆံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှင်းဆဲရရောက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချက်ချင်းပဲခေါင်းပြတ်ပြီးတော့ကြာသွားနိုင်တယ်လို့လေးစားမှုကိုခံနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ အရေးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဟာလေးစားမှုကိုမခံနိုင်တာဒါသိကြတယ်နော်သိကြတယ်လေးစားမှုကိုခံနိုင်တယ်ဆိုတာအရေးချင်းပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလေးစားမှုကိုခံလို့ရတယ်ပေါ့ရသော်ဗျာရှင်းရှင်းပဲမိန်ကြားလိုက်တယ်လောကမှာငါလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမမြင်ဘူးတဲ့အကယ်၍ငါလေးစားသမှုပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းဟာ မြေကြီးကိုတောင်ပြတ်ကျခြင်းကျသွားနိုင်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့ပုံနာကြီးကမချင်သေးဘူးသူကထပ်ပြီးတော့တက်လာတယ်။အာပြောတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဆွဲချက်တွေတင်းလာရှင်ဂေါရမခုမှအသက်ငယ်ငယ်ရှိသေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမလေးစားဘူးဆိုတာမသိတော့ဘူးတဲ့။ အဲ့တော့တက်တက်ရှင်ဂေါရမဟာအရတရူပောသူသုံးလိုက်တဲ့ဆွဲချက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကိုရောဟာလောကရဲ့ထုံတန်းစင်လာကိုလိုက်နာဖို့မနှိမ့်မြို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလောကရဲ့ထုံတန်းစင်လာဆိုတာကြီးသူကိုယူသိလေးစားရတာလောကရဲ့ထုံတန်းစင်လာကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားရမယ် အဲဒီလိုလေးစားမှုကြောင့်လူငယ်နဲ့လူကြီးချားမှာညီညွတ်မှုဆိုတဲ့တာမက္ခိရတ္တဆိုတာရှိတယ်လူကြီးကလည်းလူငယ်ကကိုယ်လေးစားရင်သဘောကျနော်မယုံမသိလို့ရင်ဒီကောင်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ပဲမရင်ကျေးတဲ့ကောင်တို့လူကြီးကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာမက္ခိရတ္တဆိုတဲ့ဒီရင်ကျေးမှုအရသာကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့လူလောကထဲမှာအပြန်အလှန်လေးစားမှုဆိုတာရှိရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှင်ဂေါတမဟာအရတရူပလူတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လားတုံးနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလေးစားသမှုပြုတယ်ဆိုတဲ့လူလောကရဲ့ထုံတန်းစင်လားကိုကိုတော့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြိုက်နေတဲ့မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီစကားလုံးနဲ့စတင်ပြီးပုခတ်ပြောတာ ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေနဲ့သူ့ကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်မဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးလို့မပြောဘူးမြတ်စွာဘုရား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစကားပြောတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားလိမ္မာပန်းနဲ့သူသုံးတဲ့စကားလုံးကိုပဲပြောတာ။ဒီပုံနာကြီးရဲ့သူကဒီလာကလေးကဘုရားကသူ့မကြိုတော့သူကနည်းနည်း နာတင်းနေတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောပါစို့နော်စိတ်ထဲကအောင့်နေအောင့်နေလို့သူပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ထဲကမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူကိုဆန့်ကျင်မဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသကိုဆွာရရောက်တော့မှာပေါ့ပို့ပြီးတော့မကြင်မနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပိုင်းကသူပြောတဲ့စကားလေးကိုလက်ခံတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုပြပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတော့ဆို အရတရူပဒီကိုယ်တော်ဟာจิตလက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့နှစ်သက်จิตလက်မှုပုံသားကြီးကသူသုံးတဲ့စကားလုံးကိုကရတဆိုတာตาယာမှုရူပဆိုတာသဘောရတရူပตาယာမှုသဘောရှိတယ် negative နဲ့အရတရူပตาယာတဲ့သဘောမရှိဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဟိုအဲ့စကားလုံးပုံသားကြီးဆိုလိုတဲ့ตาယာမှုမရှိဘူးဆိုတာ ကိုတော်ဟာလူထုံးစံလူချင်းဝတ်ကိုမလိုက်နာဘူးလို့ပြောချင်တာသူပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဆန့်ကျင်မဲ့မပြောဘဲနဲ့အေးပုံနာတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်တဲ့ငါ့ကိုအရတရူပစိတ်နဲ့တက်တဲ့ตายာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပါတဲ့ရပါတယ်တဲ့သူဟာตายာမှုဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ ငါဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းပေါ်မှာတာယာမှုတဏှာမရှိဘူးတဲ့နားနဲ့ကြားရတဲ့အတန်နှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူရတဲ့အနတ်လျာနဲ့တရေရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာငါဟာတာယာမှုလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဒါတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတာယာမှုငါမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးရင်ငါ့ကိုအရတရူပ ကျေနပ်ตายမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောပါတဲ့ပြောကောင်းပါလေပြောလို့ရပါတယ်အပုံတိုင်းကြီးကသူ့စကားလုံးကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟောပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ပြောခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအတိဘယ်နဲ့သာငါ့ကိုပြောလို့ရတယ်တဲ့ခုနကလူကြီးသူမတွေကို လေးစားသမှုမပြုလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တော့ငါ့ကိုအရတရူပလို့မပြောတတ်ပါဘူးဟောလို့ပြန်ဖြေလိုက်တာဗျာအဲ့တော့ဘုံသားကြီးကမကျင်တတ်ဘူးနောက်စကားကလုံးနဲ့ပြန်ဆွဲချက်တင်ပြန်တယ်ကိုရောဟာလောကရဲ့ချစ်စဉ်တစ်ခုကိုအသုံးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲယံကောရမလောကရဲ့ချစ်စဉ်တစ်ခုကို အသုံးမပြုဘူးညင်းပယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါလိုလဲငါ့ကိုပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့နေဘောဂောဘုံဂောရမောသူသုံးလိုက်တာဘောဂဆိုတာသုံးဆောင်အသုံးပြုတာနေဘောဂဆိုတာအသုံးမပြုဘူးသူစကားလုံးသူဆိုလိုတာကတော့လူတွေရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအသုံးမပြုဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုနေဘောဂဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောခြင်းပြောပါတဲ့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင် သူအာယုံ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာယုံတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားခြင်းသူမရှိပါဘူးတဏှာနဲ့ရူပယုံကိုသုံးဆောင်မှုခံစားမှုတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံလို့ဆိုတဲ့ဒီအာယုံတွေကိုတဏှာနဲ့အသုံးပြုခြင်းသူမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နေဘောကော အသုံးပြုမှုမရှိဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ပုံသားကြီးရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူကြီးသူမတွေကိုလေးစားမှုကိုမလိုက်နာဘူးအသုံးမချဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့တော့ငါ့ကိုမပြောလိုက်ပါဘူးရသော်ဗျာဒီလိုပဲပြန်ဖြေတာနော်အဲ့တော့တပိုင်းကသူ့စကလုံးကိုလက်ခံလိုက်တယ်အတိတ်ပဲပြောင်းပြောင်းပေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဒါလိမ္မာပတ်နှမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော် စကလုံးကိုပယ်မချဘူးအတိဘယ်ပဲမိမိဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိဘယ်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားပြောပြလိုက်တယ်သူသူ့ရဲ့ဆွဲချက်စကလုံးတွေအားလုံးကိုလက်ခံလိုက်တယ်သို့သောအတိဘယ်တွေကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်သူကတော့ကဲ့ရတာပဲဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကဲ့ရတဲ့စကလုံးတွေချီးမွမ်းတဲ့စကလုံးအဖြစ်ပြောင်းပလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာနဲ့တူပါလေမနက်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားစီပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့တည်း နော်ပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့တည်းဟာဖះရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းပေါက်ပေါက်အသွင်ဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုဖះရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းမွင့်နေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာမေတ္တာပညာစွမ်းရည်ကြောင့်ရှုပ်ချတဲ့စကလုံးတွေဟာဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့သွားကြတယ် နောက်တစ်ခုသူကဆက်ပြီးတော့ဆွဲချက်တင်မြန်တယ်အကရိယဝါဒောတမနောဂေါရမောယဟန်ဂေါရမမလောက်ရဘူးဆိုတဲ့အယူဝါဒရှိသူပဲပုံနာကြီးကပြောချင်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားတမှုမပြုရဘူးလို့အယူဝါဒရှိတယ်လို့သူပြောချင်တာ အဲ့တော့သူ့စကလုံးရဲ့အတိပ္ပယ်ကကိရိယာဆိုတာပြုသင်ပြုတိုက်တယ်အကရိယာဆိုတာမပြုတိုက်ဘူးမလှုပ်ထိုက်ဘူးလို့အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုစွဲချက်တင်မြန်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အေးဟုတ်ပါတယ်ပြောနိုင်ပါတယ်အကရိယာဝါဒမလှုပ်ထိုက်ဘူးလို့ငါအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင် ငါကအကုသိုလ်မှန်သမျှမလုပ်ရဘူးလို့ငါပြောလို့ရှိတယ်ဒုစရိုက်မှန်သမျှကိုလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ငါဟောတာတဲ့အဲ့တော့ဒီစကလုံးဟာငါ့ကိုပြောတာမှန်ပါတယ်အကရိယဝါဒရှိတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဟောတပိုင်းကတော့ပုံနာကြီးပြောလိုက်တာကိုစကလုံးအနေနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်သို့တော့ပုံနာကြီးကသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာတော့ကိုတော်ဟာလူကြီးသူမတွေကိုယိုသေးရမယ်အမှုယိုသေးတဲ့မှုကိုမပြုရဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ ဒီလိုဆွဲပြတင်တာအဲ့တော့ရသော်ဗျာကတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေမလုပ်ရဘူးလို့မှဟောလို့ငါ့ကိုအကရိယဝါဒရှိသူလို့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လူကြီးသူမတွေကိုမယုံသိသမှုကိုမပြုရဘူးလို့ဆိုလို့အကရိယဝါဒလို့တော့ငါ့ကိုမပြောလိုက်ပါဘူးဟာဟာတယ်လို့ပဲဖြေရှင်းလိုက်တာနော်ပုံသားကြီးကမကျေနပ်ဘူးဆက်ပြီးတော့ဆွဲချက်တင်ပြန်တယ် ဥစ္စေရဝါရောသမနောဂေါရမောဥစ္စေရဝါရောဘုံဂေါရမောအရှင်ဂေါရမကြီးဟာလောကရဲ့ထုံတန်းဆင်လာတွေကိုဖြက်စီးတိုက်တဲ့ဖြက်စီးသူပဲလို့ဖြက်စီးတဲ့နယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဥစ္စေရဆိုတာအစင်လာတစ်ခု ဖြက်စီးတာသို့မဟုတ်အစင်လာတစ်ခုဖြတ်တောက်ပြစ်တာလောကမဲ့ထုံးစံတစ်ခုဖြက်စီးတယ်လို့ ဒီဆွဲချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောပြန်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်ဥစ္စေရဝါဒဖြက်စီးသူလို့ငါ့ကိုပြောတိုက်ပါတယ်ပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတဲ့နိလန်းကဘာလို့ဆိုရင်ငါဟာရာဂကိုဖြက်စီးတယ်ဒေါသကိုဖြက်စီးတယ်မောဟကိုဖြက်စီးတယ်အကုသိုလ်အငြိကြီးတွေမှန်သမျှငါဖြက်စီးရမယ်လို့ဟောပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ပြောတာဥစ္စေရဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလည်းငါ့အတွက် တင့်လျော်တဲ့စကလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လူလောကထုံးစံကိုဖျက်ဆီးလို့ဥစ္စေတာဝါဒလို့ပြောရင်တော့ဒါမပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအလွန်လိမ္မာပဏတ်စွာစကားပြောတာမြတ်စွာဘုရားဖြောင်းမြောင်ကြီးဆန့်ကျင်ပြီးတော့ငင်းကွယ်ပြီးမပြောဘူးတပိုင်းကဝန်ခံလိုက်တယ်တပိုင်းကအတိတ်ပဲကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပုံသားကြီးသူတင်သည်မြပုတ်ချခံရ ဒီလိုဖြစ်နော်သူ့ရဲ့ရွယ်ချက်တွေဟာဒီတလွဲရောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမကျေနပ်ဘူးဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဇေဂုတ်စီဘုံဂေါရမောအရှင်ဂေါရမဟာယွံမုံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဇေဂုတ်စီယွံမုံနေသူပြောချင်တာကတော့ဘာလို့ လူကြီးသူမတွေကိုအယိုသိပေးရမှာခရီးဦးကြိုဆိုရမှာနေရာပေးရမှာမနှစ်မြို့ဘူးယွန်းယွန်းမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုဇေကုတ်စီလို့ပြောနိုင်တဲ့နည်းရှိပါတယ်တဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ငါဟာမကောင်းမှုအကုသို့မှန်သမျှတွေကိုယွန်းရှာမုံတိသူဖြစ်ပါတယ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုယွန်းရှာမုံတိသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါ့ကို ရွံ့ရှာမုန်းတီးသူလို့ပြောရင်ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့သို့တော့လူကြီးသူမတွေကိုရိုသေတမှုပြုတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွံ့ရှာမုန်းတီးလို့ဇေကုတ်စီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မပြောလိုက်ဘူးဒီလိုဆိုတာနော်များဆိုအဲ့တော့ပုံနာကြီးကရှေ့ဆက်ပြောပြန်တယ်သူကမြတ်စွာဘုရားဟာဒီလောကထုံတန်းစင်လာတွေကိုသူမလိုက်နာဘူးပေါ့သူသူမျက်စိထဲမှာ သူကောင်းတဲ့မှာမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝေနေယီကောဘုံကောရမောဘုံရှင်ကောရမနှိတ်ကွက်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ခတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ရှင်ကောရမနှိတ်ကွက်ရမယ်ဆုံးမဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဝေနေယီကဆုံးမထိုက်တယ်ဒီလှုပ်တဲ့နာတွေမလှုပ်တဲ့လို့ကိုရောကိုပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဆုံးမရမယ်လို့ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ ဒီလိုဆိုတော့ရသော်ဘုရားငါ့ကိုဝေနိကလို့ဒီစကလုံးနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့ပြောလို့ရတဲ့နိလန်းရှိပါတယ်ငါဟာအကုသိုလ်မှန်သမျှကိုပယ်ဖြတ်ပစ်တာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်မှန်သမျှကိုငါဖျောက်ဖယ်ဖယ်ရှားပစ်တယ်ရာဂကိုဖယ်ရှားတယ်ဒေါသကိုဖယ်ရှားတယ်မောဟကိုဖယ်ရှားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမှန်သမျှကိုငါဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါ့ကိုဝေနိကလို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့လို့ငါ့ကိုနှိပ်ကွက်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တော့ငါ့ကိုမပြောသင့်ဘူးဟောဒီလိုပြန်ဖြေတော့နောက်တစ်ခုဆွဲချက်ထပ်ပြောလိုက်ပြန်တယ်တပတ်တိဘုံဂေါရမောလူကြီးသူမတွေကိုတယုတ်တိမလုတ်ခြင်းအပြင်လူကြီးတွေစိတ်ညစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတပတ်တိနော်စိတ်ပူအောင်လုပ်တယ်လူကြီးသူမတွေဆိုတာ သူတို့ကိုအယိုသိမပေးဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမကျေမနပ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီမကျေမနပ်ဖြစ်တာစိတ်ပူစေတာပဲပေါ့နော်စိတ်ပူစေတယ်ဒါကြောင့်တပတ်တိဘုံဂေါရမောဘုံအရှင်ဂေါရမဟာလူကြီးတွေကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ပါတယ်တဲ့သူ့ကိုတပတ်တိလို့ခေါ်နိုင်တဲ့နီလန်းရှိပါတယ်အကြောင်းရှိပါတယ် ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာဒီတပဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုငါဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တပဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အတ္တိဆိုတဲ့ဖြည့်ဆည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။တပဆိုတဲ့ကိလေသာ အညစ်အကြေးတွေပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်နှလုံးကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေစိတ်ပူစေတတ်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှငါဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါ့ကိုတပတ်တီလို့ပြောခြင်းပြောပါတဲ့။ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေစိတ်ပူအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့တော့ငါမပြောတတ်ဘူး။ဟောဒီလိုဆိုတာနော်။အဲ့တော့သူကဆွဲချက်တွေတင်တာနောက်ဆုံးဆွဲချက်ကြတော့ဘာပြောလိုက်တုံးဆိုအပတ်ကဘောဘဝံဂေါရမော ခဖဆိုတာခဖဆိုတာတရေကောင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အပက္ခဗဆိုတာတရေညံ့တယ်တရေညံ့ဒီဘဝမှာဘုရားကိုတရေမကောင်းဘူးတရေညံ့တယ်လို့ပြောလို့ကမင်းသားဘဝကလာတာဆိုတော့သူဒါပြောလို့မရဘူးမရတော့သူကလူကြီးသူမတွေကိုလေးစားသမှုမလုပ်လို့ရှိရင် ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ပရိသေတွေနောက်ဘဝရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူပြောတာနော်အပခပကောင်းမြတ်တဲ့ပရိသေတွေဘယ်တော့မှရမယ်ကိုတော့မဟုတ်ဘူးအပကဘောဘုံဂေါရမောအရှင်ဂေါရမဟာကောင်းမြတ်တဲ့ထက်တန်းကြတဲ့ဘဝမျိုးဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဒီလိုဆွဲချက်တင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအပက္ခပလို့ပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ငါဟာနောင်ဘဝဖြစ်ရမယ့်ကိလေသာတွေကံတရားတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်လို့နောင်ဘဝမှာငါမှာပရိသေတွေဆိုတာမရှိတော့ဘူး။နောက်ဘဝမွေးဖို့ရငါမှာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အပက္ခပပရိသေတွေကကင်းသွားပြီ။ နောက်ထပ်ပြန်မွေးဖွားခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့တော့ငါ့ကိုပြောလို့ရတယ်။ယုံညံ့တဲ့ပရိသေမျိုးရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့တော့ငါ့ကိုပြောလိုက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကသူစွဲသမျှတွေကိုအကုန်လုံးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမှန်ကန်တဲ့အတိပ္ပယ်ကိုထက်သွင်းပြီးတော့ဟောသွားတဲ့အခါပုံနာကြီးကစကားပြောစရာမရှိတော့အဲနော်သူပြောသမျှတွေဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင် သူတင်လိုက်ပုတ်ချလိုက်တင်လိုက်ပုတ်ချလိုက်ဆိုတော့နောက်တော့တင်စရာသူမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူလက်လျှော့သွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုနားလဲအောင်ဗာပြောလို့ဆိုလောကကြီးမှာသူဟာသူ့ရဲ့ကြီးတဲ့လူမရှိဘူးကြီးတဲ့လူကိုရိုသေလေးစားရမယ်ဆိုရင်သူ့ပဲလေးစားရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် လောကကြီးမှာသူအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခုမှအသက်90ရှိသေးတယ်ဒါလောကလူထုံတန်းစင်လာအရဆိုရင်တော့ဘုရားကအနှစ်90ပဲရှိသေးတယ်အသက်90ဆိုတော့အသက်60 80 80ရှိတဲ့ပုံသားတွေနဲ့ဆိုင်ငယ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မလမ်းကြောင်းဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့သူအသက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုရင် ုံနာကြီးကိုမေခွန်းထုတ်တယ်ကောင်းပြီတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်တဲ့ဘသူကကြီးတယ်လဲဆိုတာပြောချရအောင်ငါကကြီးသလားဂျန်တဲ့လူတွေကကြီးသလားအသက်အရွယ်အားဖြင့်ဘသူကကြီးတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြရအောင်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတယ်ကျက်မတကောင်ကကြက်တွေဥလိုက်တယ်ကြက်ဥတွေဥလိုက်တယ်ပေါ့ရှစ်လုံးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဆယ်လုံးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဆယ်နှလုံးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ် ဟုတ်ပြီကျဲဥတွေဥတာစီပီကျဲဥပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးကျဲဥအဲ့ဒီကျဲဥတွေဥထားပြီးရင်ဘာလို့ရတော့ဆိုကျက်မကဝတ်ပေးရတယ်နော်အငွေတွေပေးရတယ်ကျက်နံ့တွေပေးရတယ်အဲ့ကျဲဥကိုမှန်မှန်ဝတ်ပေးမှဒီကျဲဥကအကောင်ပေါက်တာခုကလူမိမှုပေးပြီးပေါက်တာမဟုတ်ဘူးကျက်မကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြီးတော့ဖောက်တဲ့ဟာမျိုး အဲ့ဒီမှာဆိုပါစို့တဲ့အဲ့ဒီကျက်ဥတွေတဲကနေပြီးတော့ကျက်မကြီးကမှန်မှန်ဝုတ်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်တဲ့အခွန်လေးတွေကပါပါလာပြီးအတွင်းထဲကအကောင်လေးကရင့်ရင်လာရင့်ရင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကျက်ဥကိုလုံး10လုံး10လုံး10လုံး12လုံးဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျက်ဥတစ်လုံးဟာထဲထဲကအကောင်လေးကနှုတ်သီးလေးကလည်းမားလာတယ်ခြေသေးလေးတွေကလည်းမားလာတယ် ကျမကြီးကအရာပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခြေရဲ့ကံအားတွေနှုတ်သီးရဲ့စွမ်းအားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြက်ကလေးတစ်ကောင်မှာကြက်ဥကိုဖောက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်တဲ့ဝေးဖွာလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြက်ဥတွေထဲမှာပထမဆုံးပေါက်လာတဲ့ကြက်ကလေးကိုအကြီးလို့ပြောမလားအငယ်လို့ပြောမလားတဲ့ဘုန်းသားကြီးကမေးတော့အရင်ဆုံးပေါက်တဲ့အကောင်အကြီးဆုံးပေါ့တဲ့ဘုန်းသားကြီးအကြီးဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့တဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့ လူတွေနတ်တွေပြမာတွေတတ္တဝါအားလုံးအမှန်တရားကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥက္ကုံကြီးကဖုံးထားလို့အမှန်တရားကိုမသိဘူးအလင်းမရဘူးအလုံးဟာအသိဉာဏ်ပိတ်ပိတ်ပေါင်းနေတဲ့အထဲမှာတရားဝါတွေဖြစ်နေကြတာထပ်ပေါက်ဘယ်သူမှမရဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ကြက်ဥတွေကကြက်ကလေးလိုပဲထပ်ပေါက်မရကြဘူးမောင်ကြီးထဲမှာရောက်နေကြတယ် အမှန်တရားကိုမသိကြဘူးအမှန်တရားကိုမသိခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥက္ကုံကြီးကဖုံးထားတာနဲ့လားတရံတူတယ်တဲ့အမှန်တရားကိုမသိဘူးဘယ်ဟာအမှန်ဆိုတာမသိကြမသိတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာရှိတဲ့တရားအားလုံးဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥက္ကုံကြီးဖုံးထားတဲ့ထဲမှာဒီတိုင်းနေနေကြတယ်တရားမှန်တဲ့၍ဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥက္ကုံထဲမှာပေါက်ဖွားပြီးတော့ အမောင်ကြီးထဲမှာနေနေကြတာအဲ့ဒီမှာတဲ့ငါဟာပထမဆုံးအချိန်အဲ့ဒီဥက္ကုံကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့အမှန်တရားကိုသိတဲ့အနေနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာတဲ့ဘယ်တရားမှမြတ်စွာဘုရားတို့သစ္စာလေးပါးတရားတို့မဂ္ဂင်၈ပါးတို့မြမာကြီးတွေတကိုးကြီးတွေဆိုမြမာကြီးတွေလည်းမဟောနိုင်ဘူးဒီတရားကိုနော် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုမောနိုင်ဘူးအမှန်တရားဆိုတာကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူးရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လို့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ယူရလာတဲ့အခါမှာဟောဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာကြီးကနေဖောက်ထွက်လာပြီးတော့လောကကြီးမှာသူတူးတဲ့အရင်ဆုံးအတိညာအနေနဲ့ပေါ်လာခဲ့တာအတိညာမွေးဖွားခြင်းအဖြစ်မွေးဖွားလာတာတဲ့လောကမှာငါတူးတဲ့ပထမဆုံးစပြီးတော့ဟောဒီတန်မြာယောကလွတ်ကြောင်းတရားကို စတင်ပြီးတော့သိတာဖြစ်လို့ငါဟာပထမဆုံးမွေးဖွားလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဟာလောကရဲ့ကြီးတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါအသက်ကြီးဆုံးပဲအတိညာအဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့ထဲမှာငါအသက်ကြီးဆုံးယုံနာတာမန်မွေးဖွားတဲ့ထဲမှာတော့အသက်90ပဲရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးသို့တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥက္ကုဏ်ထဲမှာပဲရှိတော့မှရှိသေးတယ်အခွန်ကိုဖောက်ပြီးမထွက်နိုင်ဘူး မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီလောကဆိုတဲ့အုပ်စိုးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကုံကြီးကိုဖောက်ပြီးတော့အတိညာရလာသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာငါဟာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းပြပုံနာကြီးကိုရှင်းပြဒါမင်းကကြီးတဲ့လူကိုလေးစားရမယ်ဆိုရင်ငါလေးစားမှာတဲ့ဟာအတိညာအဖြစ်ငါအကြီးဆုံးပဲတဲ့ငါအရင်ဆုံးသိတာတဲ့ဒီတရားတွေကို အာဟိရဟလောကိအဟံတတ္ထအနုတ္တရောမြတ်စွာဘုရားကတခါတခါကျတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတိပြတဲ့အနေနဲ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမာနနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုမာနနဲ့အရေးချင်းနဲ့လူပြောတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့ပြောတာဩ तू မသိတာတော်တော်ဆိုးတာပဲ သူတော့သိအောင်ဒီလိုပြောမှသူသိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သိအောင်ပြောတဲ့သဘောပဲမိမိအနေနဲ့ကြွားဝါခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူလောကမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပုံအဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကုဏေကဖောက်ထွက်လာတာသူအရင်ဆုံးဖောက်ထွက်တာဖြစ်သောကြောင့်လောကသားတွေထဲမှာသူအကြီးဆုံးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောဒီလိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားချင်းခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပုံနှိုင်းကြီးကိုဆက်ခေါ်တယ်နော်သူဟာအကြီးဆုံးဆိုတာကိုပြောပြီးတော့ငါဒီဥက္ကွန်တွေကနေအဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကွန်ကြီးကိုဖောက်ထွက်ဖို့အတွက်အာရဒမေဝိရိယံငါလှုပ်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်သူကသူကြက်ကလေးတစ်ကောင်ဟာဒီဥက္ကွန်ကြီးဖောက်ဖို့ရအတွက်ခြေသေးကလေးခြေတောက်ကလေးလှုပ်သီးလေးကို အာပြုတ်ပြီးတော့တွန်းကန်လာတယ်တွန်းကန်ရင်ဒီဥကပေါက်ပွဲသွားမှမဟုတ်တာနော်တွန်းထွက်ရတာကျုပ်ပေါက်တာမြင်ဘူးလားတော့မသိဘူးငယ်တော့မြင်ဘူးတဲ့အချက်ကြက်မြုပ်လေးသွားကြည့်တွေ့ရတယ်ချက်ကလေးတွေပေါက်တော့မှဆိုသွားကြည့်အဲဒီမှာဥက္ကုံကိုတွန်းကန်ပြီးတော့ထွက်လာတာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုးစားအထောက်မှုမှမှရှိတယ်။ဘာရဲ့လုံလဝီရိယဘယ်တော့မှနောက်တွန့်သွားတာမရှိဘူး ဒီအသိဉာဏ်ရဖို့ဟာငါစူးစမ်းခဲ့တယ်ပြပြဝဝပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာအမှတ်တမဲ့စူးစမ်းတာမဟုတ်ဘူးဥပဋိတာတတိငါရဲ့တတိဟာအာယုံပေါ်မှာမြဲမြဲကြီးကပ်ပြီးတော့နေတယ်အတ္တမုဒ္ဒအာယုံနဲ့ကွာသွားတယ်လို့မရှိဘူးဘယ်တော့မှမေ့သွားတာမရှိဘူးဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်ငြိမ်တဲ့တတိရှိတယ်ပတ္တဒောကာယော ငါရဲ့ကိုယ်စိတ်ဟာလည်းပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့အတ္တရတော်ပူပန်တယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အပူကိုယ်ရဲ့အပူဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့တမာဟိတံစိတ်တံဧကကငါရဲ့စိတ်လေးဟာလည်းပဲအာယုတကူရဲပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲတီးပြီးတော့လှုပ်ရှားရင်းရံခြင်းမရှိဘူးဟောဝိရိယရဲ့တတိရဲ့ပတ္တတိရဲ့တမာတိရဲ့ဆိုဒီတဘာဝတရား၄မျိုးမြတ်စွာဘုရား တပ္ပရကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ၄မျိုးနဲ့သွားတာဟုတ်၄မျိုးနဲ့သွားလိုက်တာနော်ဝိရိယရှိရတယ်တတိရှိရတယ်တမာတိရှိရတယ်အဲ့ဒီပဲဒီတရားတွေနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ပူပန်ကင်းမှုဆိုတာနိဝရဏတရားတွေကင်းကွာသွားတဲ့သဘောကိုပြောတာပတ္တထပတ္တတိငြိမ်းအေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုငြိမ်းအေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်အာယုန်လေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာ ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကင်းစင်သွားပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေနိဝရဏတရားတွေကင်းကွာလွတ်လပ်သွားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိဒုက္ခကိုခံစားရတယ်။ဝိဝေကသပိဋိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဝိဝေကဆိုတာကင်းကွာသွားတယ်လွတ်လပ်သွားတယ်။အရင်တော့ကတော့မျက်စိနာနာလျာကိုဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေထဲမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အစေအတန်အနတ်အရတာအထီးအတွေ့ဆိုတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာ စိတ်ဟာကင်းကွာလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးတမာတိကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဓာတွေကလွတ်လပ်သွားတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကကင်းကွာလွတ်လပ်သွားပြီးတော့ရရှိလာတဲ့နှစ်ချိုင်မှုကျင့်နှံ့မှုဆိုရယ်ချမ်းသာပိဋိဒုက္ခဆိုတာကိုခံစားရအဲ့ဒါကိုပထမဇန်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီပထမဇန်ကိုတမာတိဆွမ်းအားမြင့်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိစပိတိဒုက္ခလေစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေပေါ်ရလာတဲ့အခါတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိတိဒုက္ခကိုရရှိခံစားရပထမဆုံးကတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေဝေးသွားလို့ရတဲ့ပိတိဒုက္ခဒုတိယကျတော့တမာတိဆွမ်းအားကြောင့်ရလာတဲ့ပိတိဒုက္ခဒါဒုတိယဆံလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပိတိကိုဖယ်လိုက်တဲ့ပိတိမပါတဲ့ဒုက္ခ ပီတိဆိုတာတိမ့်နေတိမ့်နေနဲ့ဝမ်းသာတာကြီးပါလားထီပေါက်တဲ့လူဝမ်းသာတယ်လို့ခုံတော့ခုံနေဦးမယ်နော်ဝမ်းသာတော့အကြည့်တော့မျက်ရည်ကျတယ်ပေါ့လားမတည်ငြိမ်ဘူးလေဝမ်းသာလို့မျက်ရည်ကျတာတွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီပီတိဆိုတာ emotion လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုပဲသိကြီးမားတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြီးကတမာတိကိုနှောက်ယှက်ပေးတယ်ဆိုသူဖယ်လိုက်တော့နေပီတိကဒုက္ခပီတိမပါတဲ့ချမ်းသာပါတည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ခင်ဗျာ ဒါတတ္တိယဆံလို့ခေါ်တယ်အေးအားလုံးကိုအဲ့ဒီချမ်းသာကိုတောင်လစ်လျူရှုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအေးချမ်းမှုမျိုးကြတော့ဥပိ္ပခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်သရုတ်ထဆံရသွားနော်တမာတိကိုအစစ်စစ်မြင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆံလေးပါးရသွားခဲ့တယ်တဲ့ရသွားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေပြီးဖျားဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတခုပြန်ပြောတာနော်ဖျားဖြစ်အောင်ကျင့်တာ နောက်ဆုံးရဲ့จิตနဲ့အနေထားတစ်ခုဂေါရိပင်အောက်จิตနဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောတာအဲ့ဒီလိုရပြီသရုတ်ထဇံရပြီတဲ့အခါမှာတဲ့ပထမယံအတွင်းမှာသရုတ်ထဇံရဲ့တမာရီစွမ်းအားကိုယူပြီးတော့အဘိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဥလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပုပ္ပေနိဝါဒနောတတိအဘိညာဉ်ဆိုတာရလာဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမနေ့တနေ့တုန်းကတွေးကြုံခဲ့တာခံစားရသလိုသို့မဟုတ်မနေ့တုန်းကအတွေ့အကြုံတွေပြန်ပြောရသလိုအတိတ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုအကုန်ပြီးရှင်းရှင်းကြီးမြင်တဲ့အဘိညာဉ်တစ်မျိုးရလာတယ်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိ ပထမယံမှာပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်ဒုတိအဘိညာဉ်ရတာဟာငါအနေနဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုပထမဆုံးအသိဉာဏ်တစ်ခုရခြင်းပဲအလင်းတစ်ခုပထမဆုံးရခြင်းပဲကြက်ကလေးတစ်ကောင်ဟာပထမဆုံးဥကိုခွဲပြီးတော့လောကကြီးရဲ့အလင်းကိုစမြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့နော်ဟုတ်တယ်ကြက်ဥထဲမှာနေတော့ကသူဘာမှမမြင်အောင်လေ ကျဲဥကိုခွဲထွက်လိုက်တဲ့အခါကြတဲ့အခါမှာအလင်းရောင်တွေပါမြင်ရတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥကုန်ကြီးကိုပထမဆုံးကဖောက်ထွက်လိုက်တာပထမဆုံးအလင်းရောင်ကိုရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ငါမှာအတိတ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှောင်တွေဟာပျောက်သွားပြီမသိတာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ကုန်သိတယ်မသိတာတခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုလင်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဟာကြက်ကလေး ပထမဆုံးပေါက်ထွက်လာတဲ့အလားတရားနဲ့တူတယ်ပေါ့ပုံနာကြီးကိုရှင်းပြအေးမေရှိမယံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတမာရီစွမ်းအားကိုယူပြီးတော့လောကကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတယ်လီဗီရှင်းထဲမှာရုပ်ပုံတွေအကုန်ပေါ်တာကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲစัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာတရားတွေရဲ့အနေထားလုံးတဲ့ကံတရားတွေထိုကံတရားတွေကြောင့် ဘုံဘဝတွေကူးပြောင်းသွားကြတာတွေငွေဖွာလာကြတာတွေတေဆုံးသွားကြတာတွေကာလျော်စွာဖြစ်ပေါ်ကြတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဆိုတာကို ရရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတာဟာဒုတိယမြောက်အသိဉာဏ်ကိုရရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယမြောက်အသိဉာဏ်ကိုရခြင်းဟာကြက်ကလေးတကောင်ကြက်ဥတွေကနေပြီးတော့ခွဲထွက်လို့အလင်းတစ်ခုမြင်ရတယ်လို့ပဲ တရားတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိရတဲ့ဒိဗစကုဘိညာဉ်ဆိုတာငါရလိုက်တာပဲလို့ဟောဥက္ကုဏ္ဏကနေခွဲထွက်လာတယ်လို့ဥက္ကုဏ္ဏမှာရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြည့်လေရှေ့တာကိုယ်ရှေ့တာလိုက်တာမြင်ရတာကိုနောက်ဆုံးမှနောက်ွယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိရှေ့မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်နောက်စိတ်တောင်ကိုမမြင်ရဘူးလေဟောဒိဗစကုဆိုတာ ကိုမျက်စိအောက်မှာရှိတာပဲဖြစ်စေမျက်ကွယ်မှာရှိတာပဲဖြစ်စေဝေးလံတဲ့ဒေသမှာရှိတာပဲဖြစ်စေအကုန်လုံးမြင်ရလူတွေရဲ့မျက်စိဆိုတာကိုမျက်ခုံးတော့ကိုမြင်တာမှမဟုတ်တာနော်ရှေ့တဲ့တဲ့လေးမျက်လုံးနဲ့ဝင်လာတဲ့အဆင်းလောက်ပဲထင်ဟပ်တဲ့အဆင်းလောက်ပဲမြင်နိုင်တာကိုအဲဒိဗ္ဗစက္ခုကြတော့မမြင်ရတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းအလင်းတစ်ခုရလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့လို့ဆိုတာ အေးတမာရီစွမ်းအားပုဗ္ဗေနိဝါဒဒုသတိဉာဏ်ဒေဝစကုဉာဏ်ဒါရီရပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပစ္စည်းမယံရောက်တဲ့အခါသမထကျင့်စဉ်ကနေပြီးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားလေးခုကိုသိလာတယ်ဒါတွေဟာဒုက္ခတွေပဲဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကတော့ဒါပဲဒီဒုက္ခတွေခြုံငိမ့်သွားတာဟာ ဒုက္ခនិရောဓပဲချုပ်ငြိမ်းအောင်ရရောက်စေနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ကတော့ဒါပဲလို့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခသမုဒယនិရောဓမေဃဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးမြင်သွားဒီတမာရီစွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာ၄ပါးကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်သွားတယ်ဒါလည်းပဲအမှောင်တစ်ခုပျောက်သွားပြီးအလင်းတစ်ခုရောက်လာတာပဲတဲ့ဒါက အဲ့ဒီအလင်းဟာတတိယမြောက်အလင်းပဲပုဒ္ဓိအာလို့ခေါ်တယ်နော်ပုဗ္ဗေနိဝါဒဒေဝစကုအာတဝခယပုဗ္ဗေနိဝါဒနဲ့ဒေဝစကုကသမထချင်းစဉ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အာတဝခယကျတော့ဝိပဿနာချင်းစဉ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအဲ့တော့အာတဝခယအပင်ကြီးရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အာတဝတရားတွေလည်းလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးတော့ ဘလောက်ထိအောင်ရှင်းရှင်းကြီးသိသွားတော့ဆိုအေးငါမှခိနာဇာတိဘဝဆိုတာကုန်သွားပြီနောက်ထပ်ငါမွေးဖွားတာမရှိတော့အယမတိမဇာတိနတ္ထိဌာနိပုဏ္ဏဘောနာပရံအိတ္တတယဒါတွေအတွက်နောက်ထပ်လှုပ်เสียမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုတာလေအကုန်လုံးအလင်းရောင်ထဲမှာအလုံးကိုသိလိုက်တယ်ဒါဟာတတ္တယမြောက်ဝိဇ္ဇာကိုငါရရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကြက်ကလေးကဥက္ကုံတွေကနေပေါက်ထွက်လာလို့အလင်းကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲ ဒါတတ္တိယမြောင်ကအလွင်းတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပုံနာကြီးကိုသူ့ကိုယ်သူတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့ကိုယ်သူကြက်ကလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ထားတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာစကားကအမတမဟိုမောက်မောက်မာမာလှုပ်ချင်တဲ့ပုံသားကြီးမြတ်စွာဘုရားကကြည့်လေဒီလိုကြက်ကလေးတစ်ကောင်တောင်အလင်းရောင်ဒီလိုရတာ ငါလည်းပဲအသိဉာဏ်လေးရလာတာချက်ကလေးဟာအလင်းရောင်မြင်ရတယ်လို့ပဲငါလည်းအခုလိုအလင်းရောင်လေးကိုရလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါမှအတိတ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှောင်တာတွေမရှိဘူးတရားတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှောင်တာမရှိဘူးသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှအမှောင်မရှိတော့ဘူးအလုံးကိုလင်းလင်းချင်းချင်းသိသွားပြီအလင်း၃မျိုးအသိဉာဏ်၃မျိုးကိုငါရသွားပြီလို့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးရတဲ့အကြောင်း ရှင်းလေပြင်းလို့ရောအဲ့ဒီကြတော့မှပုံနာကြီးကအရှင်ဂေါရမဟာကြီးပါပြီတဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်အရှင်ဂေါရမလောကမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှဖရာတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စိကတ်သူဖြစ်သူကလျှောက်ထားတယ်ပထမတုန်းကတော့သူ့ မြတ်စွာဘုရားစီလာတဲ့အခါသူ့ကိုအယိုသေးမပေးလို့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာနော်နောက်ဆုံးကျတော့ကျင့်တတ်ပြီးတော့သူကပဲအယိုသေးတွေပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥသုံးကြီးချပြီးရှ िख ုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရောက်သွားပြီးတော့ပုံသားကြီးကဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ရှင်ဂေါရမတဲ့ဝေရင်စာမြို့မှာ ဒီဝါရင်းကာလသတင်းသုံးပါတဲ့ဆွမ်းကံတာဝန်သူယူပါမယ်လို့ဆိုပြဘုန်းတော်ကြီးအဲ့လိုလျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝါဆိုဖို့လျှောက်သွားတယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းစိတ်စိတ်နေခြင်းဖြင့်လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဆက်နဝါမြောက်တက်တော်90အရွယ်မှာဝေရင်စာမြို့အနိပါမှာရှိတဲ့နလေတုပုစီမန္တလို့ခေါ်တယ်တမပင်ရှိတဲ့တောအုပ် ចောင်းဆောက်ပေးတဲ့စာအုပ်တွေရှိတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုးတယ်ပေါ့တတော်ထဲမှာဝါဆိုးတယ်ကာမကောင်းခြင်းတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုအဲ့ဒီနှစ်ကမိုးခေါင်တာနဲ့သွားတွေ့တယ်မိုးခေါင်တယ်ဝေရေစာတစ်မြို့လုံးဟာစိုက်လိုက်တဲ့အပင်တွေကအကုန်လုံးမိုးမရွာလို့6တွေ့သွားစမားတွေစိုက်သည်မြအတိနံမရဘူးအကုန်လုံး6កောင် ဘာပင်မှစိုက်လို့မရဘူးမိုးခေါင်ရွာရမယ့်အချိန်မရောဘုရားဝါဆိုတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒါလို့ဝေဒင်စာဟာမိုးခေါင်မိုးခေါင်တော့ရှိသမျှအစားအစာလေးကိုမဲချပြီးတော့လူတွေကိုဝေချမ်းပြီးတော့စားတော့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားဘယ်ဘုန်းကြီးဆုံးလောက်နိုင်တော့မှာတော့နော်ဘသူကဆုံးမလောက်နိုင်တော့အလုံးကမလောက်မငါရှိတာလေးကိုညတာစားရတော့တည်တဲ့လူတွေလည်းတေးကုန် ယုံပြီးတော့မလားအီသီယိုပီးယားပုံစံမျိုးတွေကမ္မထာယုတ်တွေပေါက်ကုန်ဟောဝအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းပဲတနေရာနဲ့တနေရာထောက်ပံ့ကူညီဖို့ဆိုတာခုခေတ်လိုမလွယ်ဘူးဝိလံတဲ့ဒေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဝေရင်စာပတ်ဝန်းကျင်ဒေတာကြီးကမိုးခေါင်ပြီးတော့စိုက်လို့ပြိုးလို့မရတဲ့အခါမှာလူတွေကအစာရည်စာရှားပါလို့ဆုံးလောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးပုံနာကြီးကလည်းမိုးခေါင်လို့ဓမ္မရဲ့သူ့လူတွေ ဒီစိုက်ပျိုးရေးကိစ္စတွေနဲ့အလုပ်တွေများပြီးတော့သူကဖះကိုဆွန်းတဆွန်းလောက်မို့တော့တတိမရဘူးမေ့နေတာဘလောက်မေ့တုံးဆို3လနည်းနည်းမေ့တာမဟုတ်ဖះကိုဝါဆိုဘူးပင့်ထားပြီးတော့ဖះကိုဆွန်းတဆွန်းမှမလောင်ဘူးသူအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားလည်းဒါကြောင့်မို့လို့ဖះတောင်ပေးဆက်ရတယ် ရသော်ဘုရားတော်ပေးဆက်ရတဲ့ကံကြမ္မာဝကျွေးများဆိုထင်မယ်ဝိရိစာပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့ချိန်ဘိုးကောင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့တိဏ္ဍတွေစိုက်ပြုတ်လို့မရတဲ့အခါအစာအိစာရှားပါဟိုးဥတ္တရာပထလို့ဆိုတယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဆိုတော့ဟိုအိန္ဒုမြေနာဖြစ်ပါလေအိန္ဒုမြေဆိုတာအခုပัญจပ်ပြည်နယ်တို့ဘာလို့လဲအိန္ဒုမြေရှိတယ် အဲ့ဒီမှာမြင်းနေမွေးဖွားတဲ့နေရာဒါမို့တိမ်ထုမြစ်တို့အိမ်ထုမြစ်တို့တိမ်ထုမြစ်နားမှာမွေးတဲ့မြင်းကြီးတွေကထွားတယ်ထွားကြိုင်းတယ်မြင်းချောတယ်အဲ့ဒါမြင်းကုန်တဲ့တွေကအဲ့ဒီအလားမြန်မာစာပေထဲမှာတိမ်တော်မြင်းတိမ်တော်မြင်းဆိုတာလူတွေကနမြင်းမြအောင်မိတ်မဟုတ်ဘူးအိမ်ထုမြစ်ကမွေးတယ်အဲ့ဒီမှာမွေးတဲ့မြင်းကြီးတွေကိုပြောတာလာမြင်းကြီးတွေထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းကြီးတွေပေါ့ အဲ့ဒီကမြင်းကုန်တဲ့တွေဟာမြင်း900နဲ့ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့မြင်းရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့မြင်းတွေမောင်းလာတာမောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မြင်းတွေစားဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဂျုံတွေကိုပို့ထုတ်မှဆိုလို့တဝက်တစ်ပြက်ပြုတ်ပြီးပါပွိုင်း rice ဆိုတာမျိုးလောက်လာတာပေါ့ပါပွိုင်းဆိုတာတဝက်တစ်ပြက်ပြုတ်ထားတာဂျုံတွေကိုပြုတ်လာပြုတ်လာပြီးတော့မြင်းစာဂျုံသွားတွေရှူးလာတယ် အဲ့တော့တန်ဃာတွေကဘယ်သူမှဆွမ်းလောင်းပဲမရှိတော့သူတို့ကမြင်းဝိုင်းကြီးချပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကလည်းယဟန်900ပါတယ်ဘုရားနဲ့တူယဟန်900ပါတယ်မြို့တွေကလူတွေကသူတို့တော်စားဖို့အနိုင်နိုင်ဆိုတော့သူကဆုံးလောင်းဟိုပင့်သွားတဲ့ပုံသားကြီးကလည်းမေ့နေတယ်သူ့လုံးနဲ့သူရှုပ်ပြီးတော့ဘုရားဆုံးလောင်းရမှာဆုံးသားလည်းတစ်ခါမှမပင့်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတော်တွေက မြို့ထဲမှာဆုံးခံလို့သွားတဲ့အခါကျတော့ဆေးထားတဲ့တပိတ်အတိုင်းပဲဘယ်သူမှဆုံးလောက်မဲ့လို့မရှိတော့ဘယ်သွားတော့ဆိုမြို့ပြင်မှာမြင်းနေဟိုမြင်းကုန်တယ်တွေနေတဲ့မြင်းဝိုင်းပေါ့မြင်းနေနေတဲ့နေရာမြင်းတက်ချထားတဲ့နေရာအဲ့ဒီမြင်းဝိုင်းကိုသွားကြအတ္တမန္တလလို့ခေါ်တယ်အယောင်းဝယ်လုံးမဲ့နေရာကြီးကိုမြင်းစေးဆိုတာမြင်းစေးကိုသွားကြအဲ့ဒီသွားတော့မှမြင်းတွေကျွေးတဲ့ ခြုံနေတဲ့ကနေပြီးတော့ယဟန်တွေကိုသူတို့ကတရားတရားကောင်းတဲ့လူတွေဆိုကိုရော်တွေကြွလာတဲ့ကတခြားလောင်းစရာမရှိတော့ပြင်းစာဆိုအားလေးတွေကိုလောင်းလိုက်ကြတယ်ခြုံလေးတွေကိုလောင်းအဲ့ဒီခြုံချမ်းကြီးတွေကိုယဟန်တော်တွေကဖုံးပေးကြဒီတိုင်းစားလို့မရတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုမယုတ်ဆုံလေးတွေနဲ့ထောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရေလေးနဲ့မြော့ပြီးဖုံးပေးကြနော်မယုတ်ဆုံနဲ့ထောင်းရသေးတာနော် ထောင်းတဲ့အခါကျတော့အတန်ပလန်ကြောင်းရောက်တဲ့အခါငရုတ်စုံထောင်းတဲ့အတန်လေးတွေငရုတ်စုံဘယ်ရရလဲတော့မသိဘူးအဲဒီမှာငရုတ်စုံတန်ကြားတော့မြတ်စွာဘုရားရှန္ဒနာကိုမေးတယ်ဒုံဒုံဒုံဒုံနဲ့ဘာလို့ကြားတဲ့အတန်နေတော့ဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေဗျာတဲ့ရင်းစာသဘာဝကိုဂျုံကိုယူပြီးတော့ထောင်းတဲ့အတန်ပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုအေးတာရုတာရုအနန္ဒာတဲ့မင်းတို့ဟာသူတော်ကောင်းတွေ မင်းတို့အနိုင်ရပါပေတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောလိုက်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောလိုက်တော့မင်းတို့မင်းတို့နိုင်ရအနိုင်ရလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကိုရည်ရွယ်ပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်တွေဟာဘုရားနောက်ကပါလာတဲ့ယဟန်တွေဟာအခုဝါလဲဆိုပြီးပြီးစားစရာဆွန့်ခံလို့လည်းမရဘူးတဏှာပြောင်းဖို့ဘယ်သူမှစိတ်ကူမထားကြဘူးနော်ဝါဝါဖြတ်ပြီးဝါချိုးပြီးတော့ တနေရာတစ်မြို့ဆွမ်းကောင်းပေါ်တဲ့နေရာပြောင်းရမယ်လို့ဘယ်သူမှစိတ်မကူးကြရတာလေးနဲ့မြတ်တာရောင်ရဲကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲမြင်းစာစကားလေးကိုပဲဝါဖြစ်ုံလေးထောင်းထောင်းပြီးတော့ဒီလိုစားကြတော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်အေးသူတော်ကောင်းတွေမင်းတို့လောဘကိုနိုင်ရတာပဲအိဇာစာရလို့ဆိုတဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့နီလန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းမကြောင်းမှုတွေ ဒကာဓမ္မတွေမလူချင်းလူချင်းအောင်ပြောတာမျိုးတွေမလုပ်ဖဲနဲ့ရိုးရိုးတန်တန်တကယ်ကို simple light ကိုရတာလေးနဲ့ရှင်းနှပ်ပြီးတော့တရားနဲ့နေနိုင်ကြလို့ရသော်ဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့မင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေပြီးပြီးလောဘတွေကိုနိုင်လိုက်ကြပါပြီတယ်နိုင်ကြပါပြီတယ်လို့ချီးမွမ်းပြီးအေးနောက်မျိုးဆက်တစ်တွေကြတော့ တလေးထံပေါင်းဆောင်းတောင်မှအထင်သေးကြလိုက်မယ်နော်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နော်မြင်းကြုံစဘာမပြောနဲ့မြင်းမြင်းနေစားတဲ့ကြုံစဘာဆိုတာအင်တမကျမ်းတာအင်တန်ကျမ်းတယ်ကျမ်းတယ်ဆိုတာကိုချင်းစာကြည့်ဘုန်းကြီးတို့2004ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ချာပလီနိုင်ငံကို၅កောက်သွားဘူးတယ် သူတို့ဂျာမန်တွေကနေပြင့်ပြီးတော့ဝိဓမသင်္นานတက်တာအဲ့ဒီနှစ်ဆင်သွားတဲ့အခါသူတို့စီကပေါင်မုံတွေကတရားဗန်းမုံလို့ပေါ့အလုံးတွေမားတာမှတော်တော်ကိုမားဓာတ်နဲ့လီးရင်မနှဲကြိတ်လီးရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ပေါင်မုံလေးဒီမနဲ့အာယုံစာအတွက်ကပ္ပိယကပေါင်မုံလေးဝယ်ပေးထားတာအဲ့ဒါကို နွားနှုတ်လေးနဲ့ငါနှစ်ချက်တော့ကိုအောင်စားမယ်ဆိုတစ်ချက်နဲ့တင်ပါးကြောင်းတော့မွားနိုင်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်မာတာအောချလောက်အောင်ကိုမာတယ်တကယ်မာတာအဲ့ဒီအပြော့ရှာပါဆိုတော့နိုင်ဝက်တစ်နိုင်လောက်ရှာမှပေါမုံပြော့ပြော့ရတယ်ပမာပြေမှာတော့ပြော့ပြော့တွေပေါ်တယ်သူတို့စီမှာတအားမာတယ်လူထုရင်တောင်မှနာသွားလောက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်သူတို့ဂျုံညမ်းနေနဲ့လှုပ်တဲ့ပေါမုံတွေ အပြော့ဆိုအမတန်ရှာရခက်တယ်သူတို့နိုင်မှာအဲ့တော့ခြုံချမ်းစားရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါပဲငရုပ်စုံလေးနဲ့ထောင်းမှနှမို့ဝါနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငရုပ်စုံလေးနဲ့ထောင်းမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရှင်အနန္ဒာကဆွမ်းခံလို့ရလာတဲ့ခြုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဖုံးမွေ့နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုကြကြနန္ဒကြောက်တုံးကလေးနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာ တခါလေးတွေပြားလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းတဝါတွင်လုံးအဲ့ဒီမြင်းစာချုပ်မဲစာဖုံးမရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစင်စင်ရဲရဲနေကြရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့အခါကျတော့တကိုးရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်မောကလန်လည်းအဲ့ဒီမှာပါလာတယ်ဘုရားနောက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပါတယ်ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မောကလန်ကအဲ့ဒီမှာ ယဟန်နေအခုလို့မြင်းစာချုပ်နေစားနေရတာသူမကြည့်ရဘူးပေါ့နော်မကြည့်ရဘူးဘာမှပါရမဟုတ်ဒီဝါလို့ရှိရင်သွားညောင်းပန်းညောင်းမှာပဲရှိတယ်နော်မြင်းစာချုပ်စားရင်ပန်းညောင်းမှာပဲရှိတယ်ဒါရုပ်စုံနဲ့ထောင်းပြီးရေနဲ့မျောချရတယ်အနေထားမျိုးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီကိုလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီကဘာမြေကြီးအောင်မှာတဲ့ထောပတ်အိုးကြီးလို့ကဘာမြေစီတွေရှိတယ်ပေါ့ ဒါလည်းပဲအံ့ဩစရာကောင်းတာပဲအချိုဓာတ်တွေဟာတဏှာစုနေတာတော့ရှိနိုင်တာပေါ့မြေကြီးထဲမှာနော်အဲ့ဒါလို့မြေဩဇာဆိုတာကဘာမြေကြီးအောက်လွှာမှာဒီပြားရည်လိုချိုးနေတယ်ထောပတ်လိုအယောင်ဆင်းရှိပြီးပြားရည်လိုချိုးနေတဲ့မြေစီမြေလွှာမြေဩဇာဆိုတာလေးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတပည့်တော်ထုတ်ပြီးကိုရော်တွေကျွေးကျင်တယ် မြင်းစာကြုံဉာဏ်ကြီးတွေစားနေရတာမကြည့်နိုင်လို့မကြည့်ရလို့သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတန်ခါတွေကိုသူကျွေးကျင်တယ်တဲ့ကျွေးကျင်တော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်အေးဟုတ်ပြီမြေဩဇာတကယ်အောက်ကနေပြီးတော့မြေစီမြေလွှာမြေဩဇာအင်မတန်မှချိုတဲ့ပြားရည်လိုချိုးနေတဲ့အရာကိုမင်းဘယ်လိုထုတ်မှာတော့လို့ရေကြီးဝရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဘယ်လိုလုံးမှာတော့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမေးတော့ တပည့်တော်လက်တစ်ဖက်ကိုကဘာမြေကြီးလို့ဖန်ဆင်းလိုက်မယ်ဖန်ဆင်းပြီးလူတွေအဲ့ဒီကိုပြောင်းတင်လိုက်မယ်ပြောင်းတင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်မယ်လန်လိုက်ပြီးတော့အောက်ခြေကပေါ်လာတဲ့အစီတွေကိုယူပြီးတော့တန်ဃာတွေကိုကျွေးမယ်သူပြောတော့ဟောကလန်လည်းမလုတ်ချင်ပါနဲ့တဲ့လူတွေဟာနောင်တခိရောက်တဲ့အခါကျတော့အထင်လွဲအမြင်လွဲတွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအထင်လွဲအမြင်လွဲဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ ဒီဇလန်းကို သိထားတဲ့လူတွေကစဉ်းစားကြလိုက်မယ်လေဖះလက်ထက်ကအခုလို့စားရေးစားရှားတဲ့အခါမြေကြီးလှန်စားတယ်ဟောဒီကိုယ်တော်တွေဘယ်သူမှမြေကြီးလှန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲဒီမှာဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့နောင်လူတွေအတွက်မလောက်ပါနဲ့ပေါ့ခုချိန်အဆင်ပြေပေမဲ့နောင်လူတွေအတွက်ငဲ့ညာပါမလောက်ပါနဲ့တရဝါတွေအထင်လွဲမှုတွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်မလောက်ပါနဲ့လို့ဆို ဒါဖြစ်ဗျာတဲ့တပီတော့နောက်တစ်ခုစိတ်ကူးရရတာရှိပါတယ်တဲ့ဘာလုံးဆိုလို့ရှင်တပီတော့ကိုတော်ဒီမနဲ့ကိုမြောက်ကျွန်းကိုဆွမ်းငံကြွလို့ရအောင်တပီတော့လုပ်ပေးမယ်မြောက်ကျွန်းကိုဆွမ်းငံကြွအောင်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်သူဘယ်လိုလုပ်မှာတော့လို့ဆိုဝေရင်သာနဲ့မြောက်ကျွန်းကဂျားဟာသူဆွဲစီလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောပဲ ဝေဒနာတောကထွက်တာနဲ့မြောက်ကျွန်းရောက်သွားမှာမြေကျောကိုတွန့်ပလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့လေမြတ်စွာဘုရားမလုပ်ပါနဲ့တဲ့နောက်လူနောက်သားတွေကိုငဲ့ညပါနောက်လူတွေဟာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တော့ဆိုရင်အခုလိုရှမောကလန်လိုတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောင်မျိုးဆက်တစ်တွေထဲမှာအေးဒီဘုန်းကြီးတွေကဘာတကိုးမှမရှိဘူးရှမောကလန်လိုမြေကြီးလည်းမရှုံနိုင်ဘူးပေါ့ဒီကိုယ်တော်တွေယဟန္တာမဟုတ်ဘူးလို့ အကျင့်ကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်တွေမဟုတ်ဘူးလို့အထင်မြင်တွေလွဲမှားပြီးနောက်လူတွေမလုံနိုင်ရင်ပြဿနာတက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာသူပဲအစင်းရဲခံမယ်နောက်လူတွေအတွက်စံပြခေါင်းဖြစ်ဖို့သာလုပ်တယ်နော်ဒါသိပြီးတော့ဟိုအတူယူစရာကောင်းတယ်တရားဝါတွေအတွက်သူစင်းရဲခံမယ်လေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟာ တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွပြီးတော့ဆွန်ဖုံမွေးလည်းရတာပဲမြောက်ကျွန်းကြွသွားပြီးဆွန်ဖုံမွေးလည်းရတာမသွားဘူးဒီမြင်းစာကြုံလေးပဲဖုံးမေးနေတာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောင်လူနောင်သားတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းစန္ဒမုဏသင်္ကန်းစာပေးတာပေါ့ဒီလိုကိုလူယုံနာမျိုးမလုပ်ဘူးခေါင်းဆောင်ဆိုတာနော်အလုံးအတွက် အခုမဟုတ်တော့နောင်လူတွေအတွက်သင်္ကန်းစာပေးခဲ့တာဒိဋ္ဌာနုဂတိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာနုဂတိနောင်လူတွေအတွက်နောင်လူနောင်သားဆိုတာရှေ့ကလှုပ်သွားတာကိုကြည့်ပြီးလိုက်လှုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုက်လှုပ်တတ်တဲ့အစဉ်လာမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလိုက်လှုပ်မှဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားအေးလောကရန်ကိုရင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာခုလိုရင်ဆိုင်ရတယ်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကရည်ကြည်တယ်ဆိုတာကိုစန္ဒမူနာပြပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့သုံးလတိတိမြင်းစာချုပ်တစ်ပါးကိုပဲဖုံးမေးသုံးဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုနေထိုင်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါရှင်မောကလန်ကအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတာကိုခွင့်မပြုခဲ့ဘူးဝါရင်းသုံးလပြည့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတန်ဃာတွေနဲ့ဝါဘပန်ပြီးတော့ဝါရင်းသုံးလနေပြီးတော့ခရီးထွက်တော့မယ် ခရီးတွေ့တာပုံသားကြီးကလည်းဆုံးတဆုံးမှမလောင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ထုံတန်းစင်လာပင့်ထားတဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့ထုံးစံရှိတယ်ပေါ့သူပင့်ထားလို့ဒီမှာဝါဆိုတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အာနန္ဒာတဲ့လာတို့ဝေရင်စာပုံနာအိမ်သွားမယ်သွားပြီးတော့တို့ခရီးထွက်တော့မယ်ဝေရင်စာပုံနာကြီးကိုသွားနှုတ်ဆက်မယ်သူ့စီကိုတို့ကဂရိပေးထားတယ်ဝါရင်သုံးလနေမယ်လို့ဂရိပေးထားတယ် အခုဝါရင်၃လပြည့်ပြီတို့တခြားနေရာကိုခီးထွက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိရဇပုံနာအိမ်ကိုရှင်အနန္ဒာနဲ့အတူကြွသွားကြွသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလာတော့မှခုနကမေကျော်ရှည်တဲ့လူကြီးကတတိယဘုရားမြင်ပြီးတော့မှဟာငါလည်းပင့်ထားပြီးတော့ငါမေ့နေလိုက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းမေ့တာမဟုတ်ဘူး၃လငါမေ့နေလိုက်တာ စားတဲ့ကတော့မနက်ကနောက်ချက်ထားတယ်လို့ဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလူကြီးကလည်းအမေကျော်ရှည်တာလည်းဖြစ်တော့ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေဒုက္ခရောက်နေတာဆိုတော့သူလည်းမေ့မှာပဲပေါ့နော်။ဒုက္ခဒုက္ခရောက်တာကိုအဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိစ္စတွေများပြီအရှင်ဘုရားလှူဖို့တမ်းဖို့တွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ရသေးဘူးတရက်လောက်တော့ဆိုင်းမအောင်ပေါ့နော်။သုံးလလှူရမယ့်ကိစ္စတပည့်တော်တစ်ခါမှမလှူရသေးဘူး။အဲ့တော့လက်ပြင်ကအတွက်တပည့်တော်အိမ်ကိုတန်ဃာတွေလည်းဒီကွာကြွပါ။ တပည့်တော်ကကိစ္စတွေများနေလို့မေ့နေတာအဲ့ဖြင့်ကတော့လက်ခံမအောင်သိခံမအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရက်ပိုးနေပြီနောက်ရက်ကျတော့သူ့အိမ်ကြွကြွတော့မှသူကမြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကန်းသုံးတယ်ယဟန်တွေကိုသင်္ကန်းတစုံစီနဲ့လှူပြီးတော့ဆွမ်းကွမ်းလှူဒန်းဆက်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာရေစက်ချတရားဟောပြီးတော့ဒီပုံနာကြီးဟာ မြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတဲ့နောက်မှာသူကပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တရားတွေပွားပြီးအကျွတ်တရားရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတော်ဟာတွင်လုံးစင်းစင်းရဲသတင်းသုံးရတဲ့ကိုတော်တွေအတွက်ခရီးထွက်တဲ့အခါမှာဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမသွားတော့ဘဲနဲ့ဈာထဲမှာရှိတဲ့ကန္နာကုစာတို့သင်္ကတ္တတို့ပယာကပဋိဋ္ဌာတို့ဆိုတာတွေကိုမဝင်တော့ဘဲနဲ့ရှောင်လွှဲပြီးအဖြောင့်သွားလိုက်တာ ပရာကပဋိဋ္ဌရောက်တဲ့အခါခင်းကမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဗာရဏတိဘက်ကိုသွားဗာရဏတိကနေပြီးတော့ဝေတာလီဘက်ကိုခရီးထွက်သွားတယ်လို့စာထဲမှာခရီးစဉ်လေးတစ်ခုဖော်ပြထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာလောကသားတွေရဲ့အတွက်အခုလို့ပင်မဆင်းရဲခံပြီးစန္ဒမှုပြနာပြတာကတခုအများသတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးသင်္ကန်းစာယူစိန်သောငါကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခံပြီးလောကရန်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တာ ဒီလိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုလည်းတီးခံပြီးတော့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရှင်းပြပြီးပုံနာကြီးအသိဉာဏ်ရအောင်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တာဟာလောကသားတို့ရဲ့အတွက်ကျိုးပန်းအထောက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလုံးနာယူမှတ်သားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကို အာယုံပြုကဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာတရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပိတ္တပို့ရအောင်သတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါ စေရန်กว่าစေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးကားဖြံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးကားဖြံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါ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 မနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင်းမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစင်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသော ကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တာဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်จินุဝဲကြုံဖူးပွင့်ရအကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိဒီဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း